Colombia, un país de innumerables paisajes y colores. Cuenta con una prodigiosa riqueza natural y ocupa el segundo lugar entre los 12 países con mayor diversidad biológica del mundo, después de Brasil. Es uno de los 11 países que todavía conservan extensas superficies de su bosque original relativamente libre de amenazas, lo que significa que en estos ecosistemas los procesos naturales, biológicos y evolutivos continuarán generando y manteniendo la biodiversidad de la que todos dependemos. La diversidad de ecosistemas se vincula con la privilegiada situación geográfica del país en la esquina noroccidental de Sudamérica, lo que lo convierte en un puente entre América del Norte, Centroamérica y el sur del continente, convirtiéndose en el hábitat del felino más grande de América, el jaguar. Rastreo y conservación de jaguares. En los llanos orientales colombianos, en el departamento de Casanare, se encuentra ubicada la Reserva La Aurora, un lugar lleno de vida donde se pueden encontrar gran variedad de especies de aves, reptiles, roedores y felinos, destacándose entre estos el jaguar. Habita desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y prefiere las selvas con caños y las riberas de los ríos. Esta reserva representa uno de los corredores más importantes para esta especie y brinda las características necesarias para su adaptación y hábitat. Nos encontramos en el corredor en que caminan los jaguares de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente, en la Reserva La Aurora, o Ato La Aurora también, tiene las dos eh, modalidades, digamos, es un, es un hato ganadero, pero a lo de es reserva natural, y este es uno de los corredores por donde transitan los jaguares. No obstante, una de las causas de pérdida de la biodiversidad, y en especial de esta especie, la constituye el aprovechamiento no sostenible de las especies silvestres, lo que se refleja en la gran demanda de individuos de la fauna con fines de consumo y comercio ilegal. Precisamente para evitar el comercio ilegal y otras amenazas, se viene trabajando desde el año 2009 aproximadamente en la Aurora por la preservación de estos individuos, trabajo difícil pero que les ha traído grandes beneficios. La pasión por los jaguares se inicia más o menos en el 2009, pero antes, en el año 2000, ya le habíamos visto la huella, ya conocíamos algo de presencia de él en ciertas zonas del, lato. Pero a partir del 2009 que instalamos unas cámaras trampa, empezó realmente una pasión por, por seguirlos, por averiguar cómo vivían, dónde vivían. Entonces, a partir del 2009 iniciamos un trabajo de, fototrampeo hasta la fecha, hasta el 2017. Tenemos prácticamente ocho años de un fototrampeo histórico continuo y este es uno de los corredores por donde más transitan. el fototrampeo fue muy... Mm, fue como te digo en el 2009, fue más que por casualidad. Eh, llegó una estudiante de la Universidad Nacional con ganas haciendo una tesis eh, sobre el conflicto de los felinos con los ganaderos. Se encontró aquí con este ato, la aurora, como referencia pues de que ya teníamos presencia de, jaguar, pero no teníamos evidencia total. Entonces nace de ahí realmente el fototrampeo histórico y la historia de, de los jaguares inicia en, esa, en ese año. Al inicio fue con mucho error, mucho error porque no sabíamos manejar las cámaras trampa, no conocíamos los lugares por donde más transitaban, eh, las cámaras eh, se instalaban mal con senderos muy estrechos o muy amplios, entonces no teníamos los buenos registros. En época de lluvia no cambiábamos la cámara. Fueron muchos los errores, pero también fue muchas las sorpresas y ganó más lo último y por esas fueron las, las ganas de seguir trabajando, pero seguir innovando porque a medida que el fototrampeo avanzaba en resultados, el interés también crecía. El monitoreo se hace cada mes. Se instala una cámara, se baja la información del mes, se registra y, y vuelve y se instala, se le cambian las pilas. Eh, son pilas que tienen un eh, una duración más o menos de, 30 días, 25 días, depende de la, cámara, pero más o menos es el promedio. Cambia la memoria si es necesario, se le hace aseo y vuelve y se instala en el mismo lugar. Uno de los eh, éxitos de, ese fototrampeo histórico y de poder llevar un censo tan puntual es que la cámara siempre está en la misma grilla, en el mismo lugar, si varía por cuestiones de invierno, de verano, que hay que moverlas para que no, no las afecte la, temporada de lluvia. Eh, se hace, pero no se hace, no se corre tanto, 50, 60 metros máximo, pero que permanezca siempre en el mismo lugar. Todos estos años, rastreando y monitoreando los jaguares, les han permitido identificar una población importante de esta especie en la reserva, convirtiéndose en la principal motivación para seguir trabajando por la preservación de este gran felino con el fin de evitar su extinción. Los resultados eran muy importantes, eh, como te digo, porque a partir de esa fecha, en el 2009, por ejemplo, tuvimos solamente dos registros, un macho y una hembra, una hembra que todavía eh, la registramos, eh, tenemos registros de ella, y a partir de ahí el fototrampeo se dividió en otras dos secciones. A partir del 2010 que seguí con el fototrampeo empírico, digamos, solo, trabajando con, ese entusiasmo, también registré, ahí registré dos, dos, hembras, cuatro crías y un macho en ese periodo, en esos cuatro años. Y a partir del 2014 hice una alianza con la Fundación Pantera, que trabaja a nivel mundial en conservación de felinos, Pantera Colombia, con, Esteban Payán y todo un equipo maravilloso de, de científicos que me enseñaron a complementar la información y empezamos a recoger más información. Ese año hicimos un trabajo muy interesante porque se instalaron 110 cámaras por todo el área, más o menos en 140 kilómetros cuadrados, cubrió en la totalidad del lato, digamos en un 90%. Y ahí podemos identificar este corredor, inclusive se, identificó ya de una manera muy precisa. Y ahí en ese trabajo que fueron dos meses, que fue el finales de la temporada seca del 2014, a, durante dos meses, inicios de la temporada de lluvia, identificamos seis jaguares, cuatro machos y dos hembras. Y de ahí en adelante, del 2014 para acá, tenemos un monitoreo constante en este corredor y en, el corredor, y en otro corredor que se descubrió en el 2015, que es un corredor que va de norte a sur, dentro del lato también, dentro del predio. Y de ahí, del 2009 a la fecha tenemos un censo de 25 jaguares, con jaguares que han nacido, jaguares que han sido más residentes y otros jaguares que han estado de paso pero con la fortuna de que cruzan por las cámaras, entonces los hemos registrado como dentro del censo. Em, también ha sido muy importante aprenderlos a identificar. Identificar los jaguares fue también un aprendizaje, pero fue bonito, digamos, saber que el jaguar en su flanco izquierdo y en su flanco derecho tienen pistas, pintas distintas. Eso identificar, nos hizo identificar los individuos y darles una identidad. Y cada jaguar tiene su nombre. Entonces ya podemos saber, por ejemplo, que Cayenita, que es hija de mariposa y que nació en el 2011, regresó en el 2014, en el 2015 tuvo cría, eh, dos crías y ya en el inicio de este año 2017 Cayenita tiene otras dos crías. Entonces eso ha sido importante porque tenemos la evidencia con, su registro digital, de dactilar, digamos, dactilar no sino de piel con su huella, pero también em, su registro histórico, algo de su, de su biografía, y eso ha sido muy interesante. No, la primera vez fue una emoción muy grande saber que teníamos jaguar saber que, este trabajo de conservación empezaba a dar resultados fue una alegría muy grande. Y, por eso te digo, ahí iniciamos un, entusiasmo cada vez mayor porque tener el felino más grande de América aquí en estos predios y que es representativo de, un ecosistema bien manejado, pues fue, fue maravilloso. Y cada vez hay más sorpresas. Por ejemplo, hoy, como acaban de ver ustedes, hay una cámara que está registrando tres cachorros nuevos, tengo que entrar a analizarlos a ver cuál es la madre, si es una madre nueva y qué, cachorros son, si ya los tengo identificados, porque como te digo, al principio de este año identificamos tres cachorros, pero de dos madres diferentes. Entonces aquí pasa con una hembra, tres cachorros, entonces hay que entrar a analizar en el transcurso de estos días a ver qué individuos son. El jaguar se encuentra emparentado y se asemeja mucho en apariencia física al leopardo, pero generalmente es de mayor tamaño. Cuenta con una constitución más robusta y su comportamiento y hábitat son más acordes a los de los tigres. Si bien prefiere las selvas densas y húmedas, puede acomodarse a una gran variedad de terrenos boscosos o abiertos. Es fundamentalmente solitario, caza tendiendo emboscadas, siendo oportunista a la hora de elegir las presas. Es una especie clave para la estabilización de los ecosistemas en los que habita y al ser un depredador regula las poblaciones de las especies que captura. El jaguar es el tercer felino más grande del mundo. Es el primer felino más grande en América y es el felino eh, que tiene la mordida más fuerte de todos los animales. Eso es una característica importante, digamos, eh, es un animal, eh, es un depredador, pero también es un, como te decía anteriormente, es un controlador natural de un ecosistema. Es un animal que llega a pesar de 70, 60 kilos a 150 kilos. Los pesos que yo te doy, digamos, son pesos de registros que se han hecho en México, en Venezuela y en Brasil. Aquí en Colombia no hemos tenido, digamos, un registro, de pronto alguien lo tenga, pero no hay un registro científico de cuánto pesa un jaguar, por ejemplo, en la Orinoquia o específicamente los de acá. habría que hacer estudios más, más adelante. Pero digamos, si son animales de unos 2 metros, 2,50 de largo, de la nariz a la cola, eh, puede ser igual de alto al puma, digamos, pero mucho más corpulento. El jaguar es, también es, es la única especie que va de México al Brasil. Aunque, como te digo, el tamaño del de México puede ser más pequeño y el de Brasil pesar 150 kilos, es el mismo animal. Varía es por su territorio donde vive o por lo que caza o por su, alimentación. Eh, lo que caza hace que el animal sea más fuerte o más pequeño. Puede tener eh, hasta cuatro crías pero por lo general, por vivir siempre en conflicto y por dificultades de presas, a veces se crían dos o se cría uno. Hoy, por ejemplo, como vimos en una cámara, pasaron tres cachorros. Eso es un indicativo de que casi, yo diría que si parió los tres, se le van a criar el 100%, porque tiene buenas presas, tiene buen bosque, tiene buen agua. Entonces, eso hace parte también de que, que el animal... Eh, crezca en un medio como este, tranquilo, y ya cuando esté más grande y que tenga, se haya socializado su territorio y tenga la capacidad de cazar, pues ya se vaya con mucha más experiencia de su territorio. Y es un animal que puede abarcar un área de 100 kilómetros cuadrados más o menos el macho, y la hembra la mitad, 45, 50. Los registros que yo te doy son registros que me dan estudios de Brasil, de México, algo de Venezuela. Pero como te digo, aquí hace falta hacer un estudio más puntual. el área de los, de los jaguares, específicamente aquí, de cuánto camina un jaguar en la aurora, habría que hacer el estudio, porque vemos la preocupación de que se están aumentando las áreas agrícolas eh, alrededor de la, de la zona. Eso impide que ellos tengan una mayor cobertura o que su, zona donde vivan sea más amplia, su zona natural específica. De pronto creo yo que se reduce en este, aquí en esta área por lo, por lo que hay tanto cultivo y alrededor. Entonces por eso qué tan importante serían unas zonas agrícolas planificadas con un orden estatal, porque con este desorden que está viviendo el departamento, pues tenemos el peligro que estas especies que son tan vulnerables como el jaguar y el puma desaparezcan. Además de los jaguares, también han tenido la oportunidad de identificar otras especies, convirtiéndose en razones importantes para preservarlas y mantener el equilibrio en los ecosistemas. Digamos que los otros felinos, tenemos también los cuatro felinos de la Orinoquia que son muy representativos, está el, puma, eh, digamos que, le sigue en tamaño, eh, también em, encontramos el, ocelote, un aguaro le dicen aquí en el llano, y el, y el yaguarundi, que aquí le dicen gato cervantes o onza. Esos cuatro felinos siempre salen en las cámaras también. Hay un censo, hay una población interesante de ocelote y de, y de puma, no sabemos la población exacta, pero tenemos buena cantidad. Y todas sus precias asociadas de presas de, monte de ellos como el cajuche, la lapa, el picure, eh, la babilla también, la, tortuga, la galápaga. Eh, son, digamos, los animales de monte y en sabana el chigüiro, el venado, eh, digamos que son las presas de ellos, ¿no? Todo eso lo registran las cámaras. Y otra sorpresa muy importante que hemos tenido en los últimos dos años ha sido la presencia de la danta. Eso también es un buen indicador de que tenemos un ecosistema equilibrado, estable y que la llegada de ella o la presencia de ella pues nos hace, nos hace entender que tenemos un ecosistema bien cuidado. creo que lo más importante y que va como en la conciencia de cada ganadero, de cada finquero, eh, no importa que sea llanero, o sea de la costa, o sea del sur o del país, eh, es dejarlo intacto. creo que entre menos impacto nosotros le buscamos al medio ambiente o al lugar donde vivimos, donde tengamos nuestro nuestro, nuestra economía dentro de una finca, lo más importante es no interferir en el ecosistema o en lo más mínimo si de todas maneras nuestra economía depende de algún factor agropecuario, eh, de siembra o de, ganadería. Porque al tener eso no solo estamos cuidando los animales como tal, sino estamos cuidando el bosque. Y es, eh, es lo más importante. Y digamos que la presencia del felino como tal, ya puntualmente hablando de ellos, es que eh, la casa se respete, que uno no entre a competir con ellos por, los animales que hay en el bosque o en la sabana, dejar los venados, los chigüiros, los cajuches intactos, no, no interferir con ellos, porque eso hace que el felino llegue, se amañe y permanezca. El objetivo que tiene don Jorge Barragán es proteger estos felinos y aumentar su población. Ya que se trata de un animal en vía de extinción, él busca repoblar todos los corredores biológicos que son el hábitat de este maravilloso felino. Por esto, don Jorge trata de concientizar a las personas para que también aporten su granito de arena en la protección de la fauna silvestre y así seguir aprendiendo y realizando lo que más le gusta, es proteger el felino más grande de América. Yo creo que ambas cosas, yo creo que combinar, creo no, combinar esta ganadería extensiva, que como te digo es una ganadería antiquísima en su sistema, pero también es una, ganadería productiva, y combinarla con, la conservación es, es un ejemplo no hay necesidad de tumbar y tumbar y tumbar y querer siempre abarcar un área de praderas. Las áreas de praderas ya están establecidas. Sí hay que mantenerlas para que los bosques no, no aumenten en ciertas zonas, pero digamos que lo que más me gusta es que esto permanezca intacto, que el acto llanero como tal, que es una cultura, que es una, una forma de vida que está desapareciendo, eh, perdure para las nuevas generaciones, que hay que hacer unos cambios, sí, ya por los los sistemas eh, que nos están implementando los gobiernos actuales, hay que hacerlo, pero en lo posible y en lo más mínimo, tocar el ecosistema, seguir como está, que el ato sea el mismo época tras época. dejar este llano con un mensaje bonito de conservación yo creo que es lo más importante. La satisfacción más grande es que las nuevas generaciones conozcan de, de la mano estos animales, estos ecosistemas cuidados, que no haya necesidad de, de ir a verlos en las películas o en otras zonas distintas al llano colombiano y que sea también un ejemplo para todo el país. Lo más importante yo creo que es que todos eh, en esta moda pues de cuidar, de cuidar la, la naturaleza continúe, que cada vez si yo siempre una semillita aquí como esto, que todos los demás lo hagan sería muy bueno. Desde, el punto, desde donde nos toque, de donde estemos viviendo, aportar a la conservación es muy importante. Yo invito a todos los que estamos vinculados con el campo, en primer lugar, que demos ejemplo, no solo de conservar el ecosistema, como te digo, sino de conservar la cultura. Eh, cuando nosotros empezamos a conservar la cultura y a incentivar a las juventudes que crean en su tierra, que crean en su, en su esencia, de dónde vienen, ahí estamos cuidando realmente el llano o cualquier lugar del país. Eh, que las nuevas juventudes se impregnen de esto. Es lo más importante, es el mensaje para que esto perdure, como te digo, porque ellos son los encargados más adelante de que esto, de que esto dure, pero bajo este sistema o hasta mejores sistemas, que ellos, yo creo que la juventud es la encargada de aquí en adelante en que esto se mantenga.